Hola amigos, yo, yo con diz hago de, de Tululus. Yo voy a contar los suyos. A buscar los Tululus y lo voy a contar. Está hasta mi papá. Sigamos, sigamos. ¿Dónde está? Sí, venga, Fíjese por debajo, por debajo, debajo de las llantas, busquen, por todas las llantas. Y en esas... Venga, venga.

está largo No, ese no. Mami, el da a Mami, mami. Mami. papi, papi, yo me calé. Ya conté uno. Cuéntelo, no. Ya conté uno, chicos. Chicos, le maté al otro. ¿Y qué te tocó? Mm, una, una selena. Uh. ¡Wow! amigos, que se en canal, y dale like.